che, eh, sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, pensavo a uh, un ultimo pezzo che ho caricato come tributo per Non ho sonno, questo film in Dario Argento, in virtù del suo anniversario in uscita qui in Italia il 5 gennaio 2001, e quindi questo è stato il sesto pezzo che ho caricato, in totale appunto 6 pezzi, il pezzo si chiama Swan, e quindi se lo avete visto all'inizio del video il preview, se avete visto il preview, appunto poi come sempre inserisco il link del video completo in descrizione, non aggiungo altro perché già ho detto un sacco di cose nelle settimane scorse su Non lo so, già ne ho parlato in altre occasioni, magari inserisco qualche altro link del, dei video in cui ne ho parlato, del film e altri pezzi che ho caricato in passato. E poi ieri ho scoperto che era l'anniversario di uscita di eh, Non è un paese per vecchi eh, di No Country for Old Men di fratelli Cohen, probabilmente il loro più grande film, anche se sono tutti capolavori i loro film. Però appunto l'ho scoperto ieri, anche se non ricordo in che nazione, però eh, grandissimo film, ovviamente, attori straordinari, cioè Javier Bardem eh, unico, ma anche gli altri attori del cast, Josh Brolin e eh, Tommy Lee Jones, veramente un film, poi tra l'altro un film mio perché è intriso di filosofia, di tanti temi, veramente un grandissimo film, è intriso della filosofia di Nietzsche, non solo. Invito a vederlo a chi per ipotesi non l'avesse mai visto. Sì, quindi oggi pensavo a questo, non credo, mi... pensavo ad altre cose, nel caso le eh, scrivo sempre in descrizione. Have a great day!